ömür kervandır Bitip gider beş gün devrandır Ömür derya, ömür kervandır Bitip gider beş gün devrandır Bu dünyada perçem ihmandır Hiç kimsenin Köngün ağrıtma Bir birevnin dilin rencitme Hiç kimsenin köngün ağrıtma Bir birevnin dilin rencitme Kaytar dünya dir kaytar bağır Yine eksen bir urar bağır Kaytar dünya dir kaytar bağır Yine eksen bir urar bağır Açık sözlü bulup dil azar hiç kimsenin köngün ağrıtmayın Bir birevnin dilin rencitmeyin Hiç kimsenin köngün ağrıtmayın Bir birevnin dilin rencitmeyin kişi tayın Dil yarası bitişi kıyın Sözleriniz olsun bal deyin Hiç kimsenin köklün ağrıtmayın Bir bir evmin dilin rencitmeyin hiç kimsenin köngülün ağrıtma Bir birevnin dilin rencitme tenezir köklüge mudam Siz insanlar biresiz ilham Atenezer köklüge mudam Siz insanlar biresiz ilham Kılar ya şirin söz inanam. Hiç kimsenin künglün ağrıtma ey Bir birevlin dilin rencitme Hiç kimsenin künglün ağrıtma ey Bir birevlin dilin rencitme Hiç kimsenin künglün ağrıtma